amigo. ¡Su puta madre! ¡Puta madre! ¿Qué ocurre? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? ¡Es un chingo de porno! ¿Y qué haces tienes cosas privadas? ¿Cómo que cosas privadas, Johnny? Todo estaba viendo. Literalmente tienes miles de activos Sí, pues se me olvidó borrar alguno Tengo 100 clones y 120 en carretera. Ya, la puta fila se le coge como a cualquiera. Y que no se enamoren que esa mierda pesta. Los de cualquiera, ya. Tengo 100 clones y 120 en carretera. Ya, la puta fila se le coge como a cualquiera. Y que no se enamoren que esa mierda pesta. Yeah.